<laughs> Das heutige Thema ist ein bisschen umfangreicher. Deshalb zeige ich euch heute den ersten von zwei Teilen. Und zwar geht es um das Überlebenskunst-Festival in Berlin. Das war im August im Haus der Kulturen der Welt und ging fünf Tage. Ich werde mal versuchen, das für euch zusammenzufassen, was da passiert ist. Das war so komplex, dass ich erstmal einen Tag gebraucht habe, um zu verstehen, wie das alles überhaupt zusammenhängt. Das ganze Thema kann man eigentlich so zusammenfassen mit der Frage, wie kann gutes Leben funktionieren in einer Zeit der globalen ökologischen Krise? Ich finde es selbst ziemlich schwierig, im Alltag nachhaltig zu leben. Wir haben ja schließlich unsere Gewohnheiten. Aber das Überlebenskunstfestival war eine gute Möglichkeit, über die Gewohnheiten nochmal nachzudenken und zu sehen, welche Alternativen es gibt und wie das alles zusammenhängt. Und anstatt das Ganze nur in Texten auszudrücken, wie man das meistens nur kennt, haben die das mit Musik, bildender Kunst, in Gesprächen, Diskussionen und Performances gemacht. Dabei fand ich besonders spannend, dass das Festival nicht nur einfach Nachhaltigkeit demonstriert hat und aufgezeigt hat, sondern man es dort konkret sehen konnte. Da gab es zum Beispiel die Vorratskammer für Essen und Trinken die Künstlerinnengruppe myvillages.org hat ein ganzes Jahr lang Essen und Trinken gesammelt und das Ganze in kleinen und großen Mengen. Dabei haben sie sich für alles interessiert, von Technologie bis Wildschweinpastete. Das ist von diesen zwei Sattelschweinen. Das ist echt so interessant. Das sind kleinere Schweine, sie haben viel Fett. Was heute keiner mehr mag im Supermarkt, ist das Fett zu sehen. Also was machen die Metzgereien? Die schneiden so klein, dass ihr das nicht mehr seht. Also in eurer normalen Salami oder in eurem normalen Frankfurter ja, ist, der, ist wahrscheinlich viel mehr Fett als da drinnen, weil es einfach unsichtbar wurde. Wenn Fleisch nicht rosa ist, kauft es keiner. Normal ist Fleisch aber grau nach zwei Tagen. Lebensmittel hat auch viel damit zu tun, wie wir, die was kaufen, uns denken, es aussehen muss. Die Wurst würdest du nicht essen, ne? Und ich, ich wette, die ist besser als jede Currywurst, die du irgendwo in Berlin isst. Aber du magst halt nicht, wie es aussieht. Aber wenn jetzt die zwei Schweine weg sind, gibt es hier auch keine mehr. Ja? Wenn die Kartoffeln weg sind, gibt es auch keine Kartoffeln jetzt erstmal. Kann man ja was anderes essen, verhungern muss hier niemand. Aber dieses ständige Alles wollen ist wirklich ein bisschen schwierig äh, im Sinne einer Nachhaltigkeit. Also die Kartoffeln, die kommen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, die heißen Lokomotive Karlshof und die machen nicht kommerzielle Landwirtschaft. Die wollen irgendwie diese Kette brechen, Bauer hat, arbeitet, hat, verkauft Kartoffeln, verdient ganz wenig und der Produzent schätzt es nicht. Die bauen äh, Kartoffeln zusammen an und jeder nimmt sich dann so viel, wie er braucht. Aber warum war die Vorratskammer denn jetzt eigentlich nachhaltig? Fast alles Gemüse und Fleisch kam direkt aus der Umgebung von Berlin. Mit kurzen Transportwegen verbraucht man weniger Sprit und der CO2-Ausstoß verringert sich. Dazu war das Gemüse und das Fleisch auch noch biologisch hergestellt. Biologisch bedeutet auch, dass keine Pestizide verwendet werden. Bei der Herstellung von Pestiziden ist auch nochmal ein viel größerer Energieaufwand nötig. Dann war das Gemüse auch noch saisonal. Das heißt, wenn man saisonales Gemüse kauft, dann spart man die Energie für die Kühlung oder den Transportweg über lange Strecken, um es aus Gebieten zu holen, wo es jetzt wächst, obwohl es bei uns gerade nicht wächst. Das heißt, das ist das gleiche Prinzip wie von der Gemüsekiste, die ich euch ja schon gezeigt habe. Am Nachmittag wollte ich ja nochmal was ganz anderes machen. Da habe ich auf dem Programm den Punkt Lazy Climbers gesehen. Wir haben uns vorne auf der Wiese getroffen und zwei Künstlerinnen haben uns dann eingeweiht in die Kunst des faulen Kletterns. Es war auch ein bisschen gemeinsames Klettern. Man sollte sich helfen und deshalb haben wir uns vorher ein bisschen warm gemacht und später konnten wir dann ganz gemütlich den Baum rumklettern. Ich fand, das hat gut in das Festival gepasst. Wenn man vorher auch einige abstrakte Dinge gehört hat und dann nochmal direkt zur Natur zu kommen, sie wirklich anzufassen und es wertzuschätzen slightly different technique of climbing. Okay. And then after that you can either come back to this tree or climb that tree and then we also will show you a third tree. Im zweiten Teil geht es dann um die Konferenzen und wie ein Fitnessstudio Schwarzstrom ins Netz einspeist.